Друзья, всем привет! Привет! Сегодня у нас на обзоре будет э, новинка от компании Motorave. Она еще не продается, эта новинка. Соответственно, мы попросили дать нам для обзора, чтобы э, вы могли увидеть, что это за новинка такая. Ребят, я скажу, это некое ноу-хау. В этих квадроциклетных костюмах такого никогда не было, и никто это не делал. А, хочу теперь немножечко все-таки сравнение сделать с второй серией Motorf, потому что по виду эта версия, сейчас которая одет Кирилл, это версия Old Kama называется, но в ней как раз те доработки, которых хочу показать. Начнем давайте с самой нижней части, это подошва. Подошва у носка теперь э, сделана с такими точечками, которые э, не, не скользит, то есть ботинок, э, носок в обуви. Ну и плюс э, как бы долговечность выше, правильно сказать. А, что еще? Ну, естественно, красивые наклейки теперь у нас есть. Моторейв с медведем. Вот такие. Лимитовая версия. А, давай перейдем-ка мы теперь... Повернись-ка, хочу показать людям, что у нас со спине. На спине у нас такая же надпись Motorave, Offroad Team. Здесь ничего не поменялось. Так, дальше что? Э, на второй версии был внутренний кармашек. Вот такой, э, многие знают его, он сделан был из текстиля просто, теперь он полностью водонепроницаемый. Покажи, пожалуйста, его. То есть туда можно класть уже ваш телефон, документы, ну, что-то либо еще в зависимости от... Да, у нас а, сохранились эти замечательные а, рукогрейки, я их называю. Да, внутри теплый флис теплый флис. Э, все кармашки сделаны на магнитах, это очень здорово. Никаких липучек, не цепляться будет теперь за флисовую одежку, да. И основной покажи тоже, что на магнитах сделано. Оп! Это вообще реально круто, мне очень нравится. Э, ребят, что хочу вообще сказать про такие вещи. Очень здорово, когда вот есть вот такая подкладка. Во всех дорогих э, одеждах используется обязательно подкладка. Она вот здесь есть. Я не знаю, почему в Финтреле ее нету. Вот, вот тут она есть. Большой плюс реально прямо Вот зачет. Э, давай расскажем теперь мы, наверное, про основные вещи. То есть я хочу перейти именно к рукавам. Покажу вот этот манжет. Вот этот замечательный манжет. Э, в чем в нем большой плюс? Вот именно вот в этом манжете, вот в таком он э, неопреновый. Когда мы, вот правильно Кирилл принял пол, э, позу такую, мы держимся за руль, когда сидим на квадроцикле, и у нас получается угол вот такой вниз. И когда падает дождь, на перчатки, неважно на что, на ваш костюм, то вода постепенно, когда вы видите, стекает в, э, в локоть. И получается вот эта вся часть сырая. А вот благодаря вот этой манжете вода у вас туда не попадает, и тем самым у вас там все сухо остается. Это очень важный момент. Теперь у них липучка сделана новая. То есть она, они учли как некие нюансы, которые были, и пожелания, все-все-все вот эти вещи. Э, сделана теперь новая липучка. Реально большой плюс. Ну а теперь к самому ноу-хау. Кирилл, э, ну пока давайте так сделаем. Вот эти части теперь, ребята, в них здесь броня. Вот здесь броня. Э, в рукавах броня, то есть сделана. То есть такие защитные эти. Э, на коленях теперь тоже броня. Покажи, что внутри, в принципе, находится. Многим интересно. Сними его. Это реально прям просто круто-круто. Выверни, пожалуйста, наизнанку. Э, смотрите, есть такая подкладка, получается, вот эта верхняя часть плечевая, локтевая, она внутри сделана. То есть те, кто испытывает дискомфорт, кому-то не нравится, пожалуйста. Эта вся часть, она на молнии, ее можно будет снять, отстегнуть. Но я скажу так, что вот снять тепло будет. Тепло спине прям очень здорово. Э, материал на первый взгляд какой-то такой спиненный, очень жесткий. Но лучше, я скажу, упасть на него, или что-то по спине вам ударит При том, что он э, не вызывает дискомфорта, в нем достаточно комфортно. Сколько то я пробовал, одевал, снимал, э, сгибал руки в локтях, пробовал всячески разные, он не доставляет дискомфорта. Мне это очень нравится. Ну, реально очень, очень здоровская вещь. Ну вот в краткости, ребят, буквально хотел в 5 минут уложиться, рассказать про этот костюм. Э, здесь используется еще какой-то облегченный кевлар э, у Мотореева, который э, не режется, там не колется, не бьется. Ну, понятное дело, с дуру-то можно все сломать <laughs> и порвать. Но тем не менее, то есть э, обветки он не порвется. При том, что мембрана вот здесь вот она э, толстая, она не тонкая, и сам материал здесь тоже утолщенный. Ну, вот так это вкратце, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставим лайки, пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч, пока!